Stefano, esciuto dal greco Stefanos, che darà in latino Stefanus, che vuol dire incoronato. Viene a forza di una traduzione dell'ebreo Keliel, che è a corona di Dio. Non sua cristianità, a corona era simbolo di vittoria. Dopo è associata al primo martirio, San Stefano, tanto diventa a corona di un martirio. E per questo che Stefano è festeggiato dopo, dopo Natale, il 26 di dicembre e Essendo, come l'era il primo usanto, si può dire che è all'origine di un culto di isanti. E, è così, Altra fare, la sformazione di Stefano in Eceni, venne dopo, venne tardo, vale a dire verso il XIV o il XV secolo. Corona di Dio anche senza creda in Dio è a classe. E ci vuole dire di no tutti Stefano sono so tipeti, sono so uomini di prima trinca e per cui sa chi mette una nota a più alta, infinito non ti dice, Stefano, sei più forte.